बांके बिहारी कहते हो जिन्हें तुम रंग बिहारी कहते हो जहाँ जिन्हें तुम राधा वल्लभ लाल कहते हो जिन्हें तुम राधा रमन जी कहते हो मैं वही तो हूँ परंतु तो मेरा एक रूप यहाँ पर योद्धा के रूप में भी है जो व्यक्ति अपराधों से युक्त है अवगुणों से युक्त है मैं उन अवगुणों को दूर करने में सतत प्रयास रहता हूं कि जीव शुद्ध और बुद्ध मुक्त पवित्र बना रहे वृंदावन बिहारी लाल की जय तीन विशिष्ट शत्रु है ध्यान रखना तीन में का पूरा त्रिविधम द्विविधम सीलम द्वार नाशनम आत्मना ये तीनों ही नरक के द्वार काम क्रोध तथा लोभस तस्मा त्यजे धीरे धीरे प्रयास के लिए हमारी इच्छा कम हो धीरे धीरे प्रयास यह भी करें कि जीवन में क्रोध कभी ना आए कथा सुनते समय तो ये बात आप धारण कर लेते क्रोध नहीं करेंगे लेकिन कथा पूरी होने के पश्चात घर पहुंच करके फिर से क्रोध आ जाता है और मनोमालिन्य पैदा हो जाता है और कभी कभी तो कथा सुनते सुनते भी क्रोध रहता ही है किसी को कौन ही मारी मैं आगे हुआ और बहुत सारे पीछे हुआ तो ये क्रोध है ये स्पर्धा है क्रोध का परिवार है ये क्रोध कई बार बच्चे हैं स्पर्धा भी इसको दूर रखिए आप आगे आप आगे आइए आप बताइए आप प्रसाद पहले लीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूं केवल वाणी से नहीं हृदय से ये भाव है और कोई कितना भी उद्दीप्त करे कितना भी आपको क्रुद्ध करने की चेष्टा करे पर आपको क्रोध नहीं आना चाहिए भागवत का ये सूत्र कभी न भूलें ये आप अपनी बातचीत न करें यम प्रजंत यम प्रजंत tan मधु प्राशन अन्न प्राशन विद्या पठन अक्षरारंभ तत्पश्चात उपनयन समावर्तन विवाह संस्कार संतानोत्पत्ति व्यवहार कुशलता सम्यकतया योग्य बनना और जब योग्य बन जाए तो उसके पश्चात अपनी सीट को खाली भी कीजिए सबको पुष्ट करने के पश्चात परिवार में सीट दे दीजिए और अपने को तटस्थ कर लीजिए कहा जाए बोले तो भजन करो शांति बनाए रखो और क्रोध पर इच्छाओं पर लोभ पर नियंत्रित बने रहने की चेष्टा करो ध्यान रखें एक अवस्था के बाद काम शिथिल हो जाता है और उद्रेक क्रोध भी आने के पश्चात नुकसान हो जाता है तब क्रोध भी शायद शांत हो जाता है सबसे खतरनाक यदि कोई है तो वो लोभ है ये जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत भी पीछा नहीं छोड़ता है मुझे तो और चाहिए और ले आओ और ले आओ और चाहिए लोग सबसे ज्यादा खतर रामायण जी में तीन स्त्रियों का तीन महिलाओं का नाम विशिष्ट आता सुनिताड़ का क्रोध कर भय तो क्रोध की जो मूर्ति है वो साक्षात्कार का है काम की मूर्ति जो है वो शूपण खा लोभ कहाँ है बोले लोभ तो इतना घुस गया है भीतर कि एकदम अंतरंग रहता है मेल में निवास करता है और लोभ का नाम है मंथरा यदि सरस्वती चेष्टा करती केवल केके की बुद्धि को डिस्टर्ब करने की तो शायद केके डिस्टर्ब नहीं हो पाती सरस्वती ने देखा कि देवताओं की आज्ञा है कि राम जी का राज्याभिषेक न हो राम भगवान पढ़ा रहे क्योंकि काम बहुत कर रहे हैं तो सरस्वती ने देखा जो सबसे ज्यादा लोभ युक्त है जो प्रशंसा की चाह रखती है जो ऐश्वर्य की चाह रखती है अपनी श्रेष्ठता को उत्तम बनाए रखने की चाह रखती है वह मंथरा उसको पकड़ा मंत्रा को क्या लोग है मेरी प्रसिद्धि मैं गुरु बन जाऊं किसकी गुरु की गई और बनी ऐसी बुद्धि के गई की बना दी उसने महाराज दशरथ से वरदान ले लिए भरत को राज्य और श्री राम जी को वनवास परिणाम कुछ बदलाव ना हो जाए अंत तक ये चेष्टा मंथरा करती रही कि हो ही जाना चाहिए इसमें कोई चेंज नहीं हो जाए और करके ही छोड़ा तो लोग सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है हम आगामी दिनों में ये चेष्टा करें कि काम क्रोध तो लोभ इन तीनों पर कैसे विजय प्राप्त हो इस पर इन सात दिनों में चर्चा कर सकें सावरिया से की कृपा से ऐसा प्रयत्न करें तीन शत्रु हैं तापत्रय विनाशाय आपने सुना ये तीनों ही ताप हैं ये अपराधों के ताप हैं हमारे पास और ये ताप पीड़ा देते हैं कष्ट देते हैं इस जीव को भवसागर से मुक्त नहीं होने देना चाहते हैं पर जीव का जब प्रयास होता है और भगवत कृपा भी साथ में मिलती है तो जीव इन त्रिविध तापों से मुक्त होकर के भगवत चरणारों की शरण को ग्रहण कर लेता है तो विविध संस्कार क्यों किए जाते हैं इसलिए किए जाते हैं कि विकृत को शुद्ध करके संस्कृत बनाया जा सके बिगड़े को साफ किया जा सके घर की सफाई हर रोज जरूरी है कमरे की सफाई हर दिन आवश्यक है अपने स्नान घर की सफाई भी रोज ही आवश्यक इसीलिए संस्कारों को जीवन में ले आया जाना ये भी अपने चित्त की पवित्रता के लिए अत्यंत आवश्यक है भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के ही मूर्तिमान सुखदेव जी महाराज जिन्होंने भगवान नाम की अमर गाथा को सुना पार्वती फिर भी सो गई लेकिन शुभ रूप में पक्षी रूप में शुभदेव जी सुनते रहे और उनका भर के ये प्रकट भी करते रहे कि मैं सुन रहा हूं भगवान शंकर ने सोचा कि पार्वती की उपकार है पूरी अमर कथा सुनाई अमर कथा क्या है ध्यान रखना श्री कृष्ण की कथा ही अमर कथा है गोपाल सहस्रनाम का एक एक शब्द का अर्थ समझा करके कथा किया जाना और उसकी विपत्ति उसकी व्याख्या श्रवण कराया जाना यही अमर कथा गोपाल सतनाम का स्वाद ले लेकर के पाठ करना उसमें तन्मय हो जाना उच्च स्वर से पाठ करना स्वयं होकर के पाठ करना झूम झूम करके पाठ करना लीन देव काम देव काम वीर शिरोमणि श्री गोपाल महिपाल सर्व विनाश पारग एक एक नाम को आनंद पूर्वक लिया जाना वो हमारे भीतर जो सहस्त्रों अवगुण है जो हमारे भीतर अपराधों का झुंड इकट्ठा हो गया है जब पाठ किया जाएगा तो नामों का उच्चारण उन अपराधों को उखाड़ उखाड़ करके उनको अलग करके बाहर फेंकेगा अपराध इस शरीर के भीतर हमारे अंतस्तर में हमारी इंद्रियों में हमारे मन में हमारी बुद्धि में हमारे अहंकार को हटा करके भगवत स्वरूप को विराजमान कर देंगे परिणाम ये होगा जीवन चिन्मय हो जाएगा दोष मुक्त हो जाएगा सारे गुण कहाँ चले गए लुप्त तो हो जाएंगे और से कुछ बीमारियां होती है तो व्यक्ति बड़ा परेशान होता है कि बीमारी हटी नहीं रही है वैद्य के पास जाता है डॉक्टर दवाई देता है या होम्योपैथ दवाई देता है दवाई खाने पर उसको लाभ होता है और दवाई खाता रहता है एक दिन ऐसा भी आता है दवाई का असर ऐसा है कि रोग से मुक्ति कब मिल गई कि पता नहीं चलेगा तो रोग मुक्ति हो जाएगी भक्त भगवान की ये ध्यान से समझिए नाम का जप गोपाल सच नाम का जप मंत्र का जप गुरु मंत्र का जप अवश्य करती रहिए ये सबसे बढ़िया संस्कृत बनाने का उत्तमोत्तम उपाय है तो नाम सुना विष्णुदेव तो जी ने नाम को ग्रहण किया भगवान की लीलाओं का रहस्य नामों में छुपा हुआ ग्रहण किया और वही शुक्र शिवराज जी की पत्नी के शरीर में प्रविष्ट हुए समयानुसार प्रकट भी हुए अद्भुत स्वरूप है तत्रायम ज्ञान महापचंद्रमा ज्ञान रूपी समुद्र में से भक्ति रूपी चंद्रमा का उदय हुआ है ज्ञान महाचंद्रमा व्यास जी ने सोचा कि मेरा बालक उत्पन्न हुआ है अब मैं समय से इसके संस्कार करूंगा और संस्कार करके इसमें योग्यता लेकर के आऊंगा पठन पाठन कराऊंगा योग्य बनाऊंगा अपने से भी बड़ा पंडित बने ये चेष्टा करूंगा और सुनते भी तो थोड़े समय के पश्चात भी चल पड़े क्योंकि पहले से ही भगवान शंकर से जो हमने शिक्षा और दीक्षा ग्रहण की वो श्री कृष्ण के नाम की दीक्षा है श्री कृष्ण के नाम की शिक्षा है उतनी आनंददायक है जो नाम में डूबा हुआ है उसको किसी संस्कार की अपेक्षा नहीं रहती है जो संसारिक जीव है भौतिकता से युक्त है इसमें विकृति आ चुकी है संस्कृति की भी आवश्यकता है संस्कारों की भी आवश्यकता है तो जो कभी विकारित तो था ही नहीं शुद्ध था मुक्त था बुद्ध था भगवत स्वरूप था और है उसकी क्या आवश्यकता है वो तो भगवान के नामों का संकीर्तन करते हुए आगे चल पड़े न उनकी दृष्टि में कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है सब भगवत स्वरूप है सब श्री कृष्ण स्वरूप है एक बात यहां ध्यान रखिए हमारे भाई बहन वैष्णव को मर्यादित अनुशासित हमेशा रहना चाहिए जब तक विवेक का आप प्रयोग करते रहेंगे आप सही ढंग से काम करते रहेंगे हाँ विवेक जब भगवत स्वरूप में लीन हो जाता है तो वो ज्ञान बनता है और वह ज्ञान का जब मंथन होता है तो मक्खन निकलता है मक्खन ही वैराग्य है और इस मंथन इस मक्खन को इस माखन को जब उष्णता प्राप्त होती है ऊष्मा प्राप्त होती है श्री कृष्ण का विरह रूपी प्रेम प्राप्त होता है तो ये परम तत्व घृत बन करके तैयार होता है वह भक्ति रस है तो ज्ञान वैराग्य और भक्ति ज्ञान प्राप्त होता है सत्संग से वैराग्य प्राप्त होता है श्री कृष्ण के चरणारविंदों में समर्पण कर देते भक्त भगवान की बिहारी लाल की श्री सुखदेव जी महाराज उसी परम पद के अधिकारी हैं इसलिए उन्हें किसी संस्कार विशेष की आवश्यकता ही नहीं पड़ी दक्षिण उत्तर दिया हे आचार्य चरण श्री व्यास जी महाराज आप किसको रोकने जा रहे हो सूर्य की रश्मियों को सूर्य के प्रकाश को क्या बंद कर पाओगे मुट्ठी में ये तो सूर्य सदृश है साक्षात स्वयं नारायण है इनकी दृष्टि में नारायण ही है एक बार ध्यान रखो पहचान जिसको सारा संसार दुष्ट दिखता है वो स्वयं दुष्ट है जिसको सारा संसार ज्ञानी दिखता है वो स्वयं ज्ञानी है जिसको सारा संसार वैराग्य दिखता है वो स्वयं वैरागी है और जिसको सारे संसार में भक्ति दिखाई देती है हरेक के हृदय में वो परम भक्त है और जिसको सारे संसार में केवल श्री कृष्ण ही दिखाई देते हैं वो स्वयं श्री कृष्ण है भगवान वृंदावन बिहारी लाल की दृष्टि ऐसी भगवतमय होनी चाहिए कि आप जहां उठे वहां सावरिया सेठ नहीं दिखाई हमारे बीरी सर का ये संकल्प था कि सांवरिया सेठ में कथा होनी चाहिए ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की कि इनका संकल्प आज पूर्ण हो रहा है सफल हो रहा है भक्त के मन का संकल्प कोई अन्य नहीं स्वयं ठाकुर ही पूरा करते हैं तन्मय मन शिव संकल्प वस्तु सुखदेव जी महाराज स्मृति संस्कार की अपेक्षा किए बिना श्री कृष्ण स्वरूप होकर के श्री कृष्ण का अन्वेषण करने के लिए निकल पड़े कुछ देवियां स्नान कर रही थी नदी में उन्होंने देखा कि तो कोई साक्षात परमेश्वर योगी है परम योगी है प्रणाम की पीछे पीछे पिताजी आवाज लगाते हुए आ रहे हैं भिड़े दो पुत्र रुको पुत्र रुको प्रकृति ने उत्तर दिया कि आप इन्हें मत रोको आचार्य जन ये ठीक रास्ते पर देवियों ने तुरंत व्यास जी को दे करके अपने वस्त्रों को धारण कर दिया व्यास जी ने कहा कि भाई मेरा पुत्र तो बिल्कुल किशोरावस्था का है उसको देख करके तो मैंने पहनना उचित था उस बुढ़े को देख करके तुम अपना वस्त्र धारण कर रही हो अपने अंगों को ढक रही हो ये भी समझ में नहीं आया इतना सुंदर उत्तर दिया है देवियों ने ज्ञान जी आप यद्यपि हमारे पिता बिल्कुल निस्संदेह बात है केवल श्री कृष्ण मय ही पूरा संसार है ऐसे से क्या परहेज करना और ऐसे क्या आगे क्या अपना बचाव करना वो तो कृष्ण को ही देख रहा है उसे कुछ तो दूसरा दिख ही नहीं रहा है तो भगवान की जय तो निवेदन करूंगा दृष्टि अगर सुधरी तो सृष्टि सुधर जाएगी और दृष्टि को सुधार करने के लिए भी भागवत शास्त्र का अध्ययन भागवत का श्रवण अति आवश्यक भागवत स्वयं भी पढ़ो घर में भले एक पन्ना पढ़ो रामायण भी पढ़ो श्रीमद भगवत गीता भी पढ़िए अवश्य पढ़िए श्रीमद भागवत परमात्म की ओर ले जाने वाला ग्रंथ है श्रीमद रामचंद्र मानस रामायण वर्तमान जीवन में से हमारे स्वभाव को सुधारने वाला ग्रंथ है और श्रीमद भगवत गीता ज्ञान प्रदान करके हमें वस्तु स्थिति का बोध कराने वाला तात्विक बोध कराने वाला परम श्रेष्ठ ग्रंथ है इन्हीं में वेद उपनिषद पुराण son. Amen. ये तीनों मिक्स्ड जूस हैं और रामायण को भी गीता को भी अलग से पढ़ना चाहिए परंतु तो उनका भी सार एकमात्र भागवत में प्राप्त हो जाता है समय समय पर भागवत श्रवण अवश्य करते रहे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो पढ़ने के पश्चात स्त्री और पुरुष का भेद दृष्टि में नहीं रहता है यदि किसी की दृष्टि में भेद फिर भी रह रहा है तो समझिए उसे भागवत का अध्ययन और भागवत का अनुशीलन भागवत का स्वाध्याय भागवत का पठन या भागवत का पाठन ढंग से नहीं किया भागवत को समझते हुए ग्रंथ का अध्ययन करेंगे हुआ कि हाथ सब में जुड़े रहेंगे आप कितने सुशील और इतने सकारात्मक कितने सहनशील हो जाएंगे ताकि वाणी कठोर कभी नहीं पर भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है कलौ की भाषितम शुकेन उद्घाटितम प्रकटितम भाषितम रामायण और भागवत इन दोनों पर जरा दृष्टि दी दृष्टि डालिए आप रामचरित मानस की प्रवक्ता भी काक भूषणी जी हैं और श्रीमद भागवत के प्रवक्ता भी प्रमुख प्रमुख की बात कर रहा हूं मैं तो सुनते पक्षी ही क्यों चुने कोई खास बात है क्या बोले पक्षी को अपने पक्ष का अपने पंख का बड़ा ध्यान रहता है तो हर वह व्यक्ति जो अपने पक्ष का ध्यान रखे मेरी गति मेरी मति कहां पर है और मेरा उद्गम कहां पर है मेरा भला मेरा कल्याण कहाँ से है और मुझे अपने कल्याण के ही समीप रहना चाहिए जिसको ये ध्यान है अपने पक्ष का जिसको ध्यान है बाकी जो विपक्ष को हटा करके नहीं कर सकता है केवल अपने पक्ष का निर्धारण करने में जो समर्थ है विरोधी पक्ष का जो त्याग करने में समर्थ है हमेशा जो पक्ष लेकर के चलने वाला है वही पक्षी है और पक्षी वो मान्यता देने के लिए ठाकुर जी ने पक्ष को मान्यता देने के लिए ही दोनों शास्त्रों का उद्घाटन नागभूषण और शिवदेव जी से कराया अर्थात जीवन में अपना पक्ष लेकर के चलो मेरा पक्ष धर्म का है चरणारिंदों में प्रणाम करना है मेरा पक्ष गुरु प्रतिष्ठ शिक्षा को जीवन में धारण करना है मेरा पक्ष गुरुदेव के दिए मंत्र का अधिकाधिक करोड़ गुना जाग करके गुरु जी को समर्पित करना है ये मेरा पक्ष है लौट फिर करके अपने घर की जिसको चिंता रहती है गाय कहीं है चिंता नहीं और संध्या के समय अपने खूबे पर आकर बनना चाहती है वचन है मैं इसको नहीं छोड़ूंगी तो जिसको अपने घर का ख्याल रहता है वो अपने पक्ष का ध्यान रखता है और वो दूसरों को भी ये शिक्षा दे रहा है चाहे श्री सुखदेव जी हो चाहे श्री काकभूषण जी हो तो तुम्हारा पक्ष कहाँ है हमने तो अपना पक्ष देख लिया काकभूषण जी का बिना पक्ष तो केवल श्री राम है सुखदेव जी कह रहे मेरा पक्ष तो केवल श्री श्याम सुंदर है कहाँ है तो भी अपना पक्ष निर्धारण कर लेना चाहिए कि हमारा पक्ष भी केवल निराला बिहारी है गदाधीश है ब्रजनंदन है श्री गिरिराज है बाके बिहारी है राधा वल्लभलाल है राधा रमलाल है राधा दामोदर है राधा श्याम सुंदर है ब्रजनिधि ठाकुर है कृष्ण बल्लभ ठाकुर हमारा पक्ष है ये हर समय याद रखो और ये याद रहेगा हमारा पक्ष ये है और हमारा पक्ष कमजोर नहीं है हमारी पीठ बहुत मजबूत है और तो संसार के आने वाले कितने भी वेग युक्त हवाएं हो प्रतिकूलताएं हो वो आराम से उनको झेल लेगा और वे हवाएं चली भी जाएंगी परंतु वह अपने पक्ष के साथ अपनी मजबूत पीठ के साथ सुदृढ़ सुरक्षित और परिपक्व बना रहेगा वसन भगवान की महत्व है कालम प्यार निर्णाश श्रीमद भागवतम शास्त्रम सबको मृत्यु प्राप्त होनी है पानी है कौन इससे छूता है तू फना नहीं होगा ये ख्याल सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे बाप मां बहन बीबी बच्चे छूट जाएंगे जिनको अपना कहता है सभी तेरे साथी हैं कब है तेरी मंजिल बाकी सब बाराती मृत्यु मतलब से नहीं बचना मृत्यु मतलब के भय से अपने आप को बचाना जैसे कहीं जाने के लिए आप एरोप्लेन में जाने के लिए अपने टैक्सी तैयार करते हैं बैग तैयार करते हैं ट्रेन में बैठने के लिए आप समय से निकलते हैं ट्रेन के आने से पहले पहुंचते हैं अपने सब चीज़ें दवाइयाँ अपनी पुस्तक अपने वस्त्र आवश्यकता चीज़ें संभाल करके रखते हैं सब जगह तैयारी करते हो मृत्यु की भी तैयारी करना बहुत जरूरी है मृत्यु के आने के पूर्व भी तैयारी हो क्या तैयारी हो तो मृत्यु को भय युक्त होकर के नहीं स्वीकार करना भय मुक्त होकर के स्वीकार निर्भय मुस्कान नहीं मजेदार जैसे कोई कंठ में माला पहना रहा हो तो जो कंठ में माला पहनता है वो हर शेख को होता है ऐसे ही हर हर्षित होकर के मृत्यु को वर्ण की कीजिए आप बचपन से शैशव अवस्था में आते शैशव से किशोरावस्था पे आए किशोरावस्था से यमुनावस्था पे आए यमुनावस्था से प्रौढ़ावस्था में आए प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था में भी आने लग गए हैं आ गए हैं वृद्धावस्था चढ़ ही आई है ये अवस्थाएं हैं ऐसे ही भी एक अवस्था है एक सीढ़ी को और चढ़ना क्या हो गया और उसके बाद पुनर्जन्म यदि हमारे कर्म के अधिकार में है कर्मानुसार निश्चित है उसको भी स्वीकार करने में हिचकना नहीं चाहिए सब समय निकल यथा देहे यौवन जरा तथा के न पुरुष भय मुक्त होकर के मृत्यु का वर्ण करते हैं कलाई We are always ready for it with no hesitation. शुद्धि के लिए है पर मन की शुद्धि के लिए क्या है तो मन की शुद्धि के लिए भागवत सुनने से पढ़ करके और कोई श्रेष्ठतम उपाय हो ही नहीं सकता